Radio Godella, 98.0 FM y radiogodella.com. A Radio Godella, La Represa, un programa de debate, de diálogo, de reflexión y de introspección. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmiques i amics, i benvinguts una setmana més a La Represa, un programa de trellat. Bona vesprada a tots, a tots els nostres oients també, i com sempre solem acostumar, els nostres programes són especials, no, Quico? Sempre solem dir-ho. Especials, rarets, eh? som un poquet de tot. I res, per a mi és un programa especial avui perquè, perquè no tots els programes pues, dura tot un campió a, com a convidat, no? I un campió recentment coronat, que també Exacte. té el seu mèrit. Aixina que, com fem sempre, li donem pas al nostre convidat i que, i que s'autopresente, com solen fer. Bé, eh, jo sóc Francesc Soro Juan, que la que tot el món me coneix per Kiko, i en el món de la pilota Soro Tercer. Soc pilotari professional i, bueno, soc nascut de l'any 84, de Massa Magrell, i, bueno, com heu dit, en aquests moments campió, campió individual campió de l'individual que no és poca cosa, i damunt eh, tetracampió per a, per a posar-li més enyes a, a la cosa. Mm, si voleu comencem ja a fer un repàs sobre la seva trajectòria. Sí, bueno, ell, com podries comentar en on començares, imagina que el trinquet Tio Pena de Massabagrell, no?, que i després ja donares el vot a professional, pues, comptes els teus inicis des de xicotè, des de que vas decidir o t'inculcaren familiarment <laughs> clar el món de la pilota valenciana? Bé, la meva família eh, la pilota és, és fonamental. Eh, Mabuelo va, era un gran aficionat al món de la pilota, va, va construir el trinquet de Massamagrell l'any 47 i, i bueno, va tirar al davant una família de quatre fills gràcies a, a un trinquet. Eh, després, pues, bueno, van, estaven els meus tios, Soro primer i solo segon. Eh, unos, el solo primer és el major, el solo segon és el, el tercer, eh, que van ser jugadors professionals eh, van enratllar, sobretot, sobre el primer va ratllar a una, a una gran altura, eh, rival del Rovellet, eh, de, de Juliet, també va jugar contra Eusebio i crec que els últims anys de la seva carrera contra, contra Paco Xenovés. Eh, jugadors molt, molt respetats i actualment marxadors del trinquet de Massa Magrell junt amb un pare. I, i bueno, Soro segon eh, és marxador eh, també ara actualment en el trinquet de Pelayo. Soro primer també era marxador a Pelayo, però, però un guany ja s'ho ha deixat. I bueno, <laughs> en això referents en la meva família, quan tu no naix, un, un xic, na, un xic una xiqueta naix, quan naix algú, el primer que se li fa és portar-lo al trinquet. Ja que tenim un trinquet de la nostra propietat, pues, pues, el primer que se li fa és portar-lo. I normalment mos agrada a tots, mos agrada a tots la pilota. Jo des de xicotet he anat a veure partides, a, a veure a, els que després han sigut els meus ídols, inclús algun company també, i, i bueno, encara que he jugat a futbol durant molts anys, però bueno, crec que va ser en 14, arrel d'un problema en l'esquena, eh, pues no podia, portava un corsé i no me'l podia llevar només que una hora al dia, i això la que me'l llevava me n'anava al trinquet, i pues, bueno, des dels 14 anys ja me dediqui a, a, la, a això la pilota, a les escoles de tecnificació, després algun club com el de Follos, algun club de, de Galotxa, que també vaig jugar, i ja després passé al trinquet i ja està d'ara. I bé, hem parlat de Soro primer i Soro segon, però abans de Soro tercer que és tu hi hagué un altre Soro tercer, no? Sí, sí, mon pare. Eh, mon pare va ser el que el va anomenar Soro tercer, però és que ell no va, no va arribar a ser professional, crec que en juvenils eh, va arribar a jugar partits de juvenils, però després eh, el vot a professional no ho va fer, és un gran aficionat, li encanta la pilota, i... però bueno, sempre eh, ell disfruta molt en el món aficionat des del trinquet, i bueno, quan jo comencé a, a jugar, la primera part vegada que m'anunciaren en Pelayo, un, dimarts, un dissabte de matí, quan era juvenil, tenia 15 anys, eh, me ficaren solo tercer i jo vaig preguntar per què, perquè t'ha tocat, i m'imposaren solo tercer i, i ahí se m'ha quedat. Imposició familiar que suposo que també seria el, el gust i l'orgull de la Nissaga de veure que continuava... Sí, jo crec que ho ficaren un poc per, per, bueno, per continuar la Nissaga, però mai esperant-se que, que el futur fora com, com ha sigut. Eh, jo crec que en els anys pues, doncs m'he guanyat un poc més el dret a portar el nom de, de o des del trinquet. Però bueno, sí que va ser per una imposició que jo crec que es feia il·lusió a tots, als meus tios, a mon pare, i, i bueno, me'ls van posar ells. I comences a ser professional en, en quin any dones el vot? I et costa arribar, dius que ton pare, mm. per exemple, es va quedar en juvenils, tu sí. et va costar donar el pas, arribar, o, o va ser com una evolució natural? Eh, jo que vaig tenir una evolució normal eh, de, la, de la pilota actual. Eh? eh uh -huh. Jo vaig començar com a juvenil, eh, una vegada jugues partits juvenils comences a destacar, comences a combinar partides, les primeres partides que són les de juvenils en partides de professionals. Eh, no molt fortes, però ja pues, bueno, jugant en trio, ben arropat, i poquet a poquet eh, pues vas, vas donant el, el salt fins a, fins allà a jugar com a professional sempre la segona partida. Pues, bueno, jo estigui fins al 2004, crec que va ser, eh, pues combinant, no? Fins al 2004 jo tenia 20 anys, eh, pues combinant primeres partides en segones i a partir d'ahí pues, pues ja comencé a establir-me en, en el món professional i, i ja pues, des de 23 o 24 <laughs> anys estic ahí pegant-me totes les setmanes i... Pegant-li punyes la pegant pilota. Pegant-li punyes a la pilota i... I bueno, és de veres que me costava, me costava perquè no, no és fàcil pegar aquest vot de, de juvenil a, a professional perquè perquè la força que tenen els professionals és, és molta i, la, i el, el ritme i la velocitat a la que se xua és, és molt diferent a, lo, a, a un juvenil. Entonces, aquest pas costa, costa d'assimilar-lo. Com has dit, Adés, tu, has, tu vas començar en Galotxa, no? Mm -hmm. I també vas, vas a, abans de començar com a professional, 2004-2005, sí que vas tindre algun campionat de Galotxa, també, no? Sí, jo vaig jugar en... Primera vegada que vas en el club de Vinalesa, eh, jugava en, en l'equip juvenil, i, i després vaig, vaig passar a Follos i vaig jugar dos anys en Follos eh, vaig guanyar el campionat del Corte Inglés Juvenil i l'any següent vaig guanyar el de, el de Majors i, i bueno, pues ja crec que això era 2003 crec que era 2003 i ahir vaig dir, bueno, jo en el carrer ja ja has fet el que tenia, ja que, fet que, tenia que fer i, i me dedico a l'escala i corda eh, va ser un any també que vas guanyar el Caixa Popular que era en aquella, en aquella època era el campionat més important de, de promeses y, y bueno, ya desde entonces me dic, bueno, eh, al, món pro, al món de l'escala i corda i, i encara que va costar, però, però encara estem ahí. Molt bé. I quin seria el record dels teus inicis? Algun, tens algun record que saps que t'he quedat marcat? Una primera partida? Una partida... Home, jo recordé la primera vegada que vaig jugar en Pelai, el primer dissabte de matí. Eh, no era, no era un dia que anava molta gent, simplement gent major, eh, que evidentment pues, doncs, com aficionats a la pilota de tota la vida que anaven i, i eh, molts anaven a veure el Soro, a veure el Soro, el nebó de Batiste... I, clar, quan veuen a a Soro jugar, eh, <laughs> jugar completament diferent a, a la tradició meva familiar, no? de jugadors tècnics, jugadors molt elegants, i arriba jo que sóc com tot el contrari d'ells, pues, la gent se va quedar un poquet impactada. I sí que recorda això, no? que la gent diu, este, este solo, pero, pero un poco dagón, ¿no? Pero bueno, eh, sí que te record recuerda aquella primera partida y, y després moltes, eh, moltes partides de, de juvenil, partides que m'isqueren molt bones i, i partides desastroses, com, com porta l'edat. Com porta l'edat i com porta l'ofici, en definitiva, sí, l'esport. Evidentment, evidentment, és així, eh? toques de tot. Uh mm-hmm. -huh. eh, molt bé, eh, 2004 comences com a professional, uh mm-hmm. -huh i després de, posem per cas, uns cinc anyets ja pegant-li punyats a la pilota, com hem dit abans, arriba a la final del 18 circuit que fon la, la final contra José Genovés. Sí, eh, abans de 2009 n'hi ha un... Succeeix el que me fa a mi poder jugar a lliga. Eh, jo no havia tingut, encara que jo era professional, no, no tenia mai l'oportunitat de ser jugador titular de la lliga. I, i en 2008 eh, Venen del campeonato individual y, y, en una partida tremenda en Pelayo contra Miguel, igual a 55, de quarts de final jo me col·loquen en semifinals contra contra Álvaro, després vas perdre en semifinals, evidentment, contra Álvaro, com no, no, no podia guanyar-li aquell dia, de cap manera. I, bueno, a raíz de, de xorar aquella semifinal de l'individual i, i de varios trofeus curts que vas guanyar, pues, me guanyi el dret o, o pues, me ficaren com a, com a titular en el, en, el, en la Lliga Bancaixa i, i bueno, va ser, vam perdre la primera partida, Tato Onyate i jo, i, i després guanyarem 15 partides seguides fins a, fins a arribar a la final que la vam, la vam perdre contra un José Genovés que en aquell moment eh, arrollava. Si no, estava en un moment àlgid de la carrera. Sí, en aquell moment José era pràcticament impossible guanyar-li per equips. Eh, I mano a mano crec que l'únic que era capaç de guanyar-li era Álvaro, sí. per, le, per la qualitat que tenia Álvaro de jugar mà a mà. Però en, en parella trios, quan en aquella època guanyar-li a José Chenoves era, era pràcticament impossible. Però bueno, eh, va ser el, el gran vot, ja t'he dit, eixe individual de 2008 i la Lliga Bancaixa de 2009 va ser ja quan, quan pegui el gran vot i, i l'exigència va ser molt major i, i bueno, la veritat és que ja des d'aquesta època me vaig establir molt a un, a un nivell alt. Mhm perquè de fet la seu, el següent torneig que jugues és la, cop, mm. la Copa Escalicor de President de la Diputació i ell ja sí que guanyes. Sí, junt de Fèlix i Héctor de Massa Magrell eh, van fer una, una molt bona Copa i, i en una final complicada perquè mm, se va decidir jugar les tres partides en el trinque de Xenovés, un trinque blau molt xicotet, que la pilota no se veia bé, perquè la pilota blanca se perdia per els focus. I després de molta lluita, molt, molt, discusiones, muchas discusiones, bueno, al final pues, pues van a poder ganar aquella copa y me va hacer me va hacer molde ilusión, porque bueno, después de perder la llega pues, bueno, ganas la copa y hmm. te tapa un poquete y se, y se mal pero pero bueno. recuerde recuerden cariño eh, aquella copa de putación y y aquella aquella Lliga Bancaixa de 2009, en cara que van a perder la final, pero pero a mí me va a curtir molde aquella, aquella, aquella, llega Sí. I parlem també del trinquet del genovès, que en aquesta època era quan Canal 9 volia fer, en teoria, una revolució mm -hmm. per a mhm. retransmetre partides, que va ser pintar els trinquets de blau, pilotes blanques, i tots els professionals se queixeu de... Sí, eh, jo crec que no n'hi havia cap jugador que li agrada el trinquet blau. Eh, ja no per, el, per el blau en si, sinó per la pilota blanca, perquè té un tacte diferent a la de baqueta que estem acostumbrats, eh, sempre ho he contat, encara que pese el mateix, pese 45, 44 grams, pareix que siga més lleugera i, i no mos agrada. A més, quan se perd molt fàcil la pilota blanca entre, entre els focos. Quan t'agafa un, un llum, se perd molt fàcil. I jo crec que, a més, el trinquet Genoves no era una opinió personal, eh? igual m'enganya, però crec que no era l'adequat per, a, per a provar aquella, aquella experiència. I també els jugadors tingueren poc, poc a opinar. Eh, se mos va imposar i i no tinguérem altre remei que, que acceptar-ho. Mm. Potser el del Genova simbòlicament sí que era, perquè és un dels, diguem, no, dels més potents de, mm -hmm. del país, però potser tampoc era el lloc per a fer experiències. Jo crec que com a característica del trinquet era un trinquet molt, molt xicotet. Mm. Ja, un trinquet molt xicotet en el qual, eh, ja t'he dit, la pilota quan te donaves contra la tenies damunt. No és com el trinquet de Moncada, que, que és blau, però, però és més llarg, el, el sostre està molt alt, la terra està molt alta i, per tant, la, la, la il·luminació també està molt alta i la pilota se veu millor i te dona més temps a reaccionar. Però el trinquet de Xenoves era molt xicotet, molt, molt xicotet, i quan te donaves compte la pilota la tenies, la tenies damunt i tenies poca capacitat de reacció. Fa un parell de setmanes, quan parlàvem amb, amb Ricard, comentàvem això, la característica curiosa, podríem dir, que, que els trinquers no tenen com una delimitació, mm. com en el futbol té uns minijos màxims o n'hi ha altres esports que és exacte el, mm -hmm. la dimensió i, i en el trinquet el que passa és que és un poc a, a elecció de qui construís el, Clar. trinquet, el trinquet i penses que això és una problemàtica o realment al no ser tan al no haver una gran quantitat de trinquets i sempre, com ja te'ls coneixes, ja saps com jugar en cadascun. Pero a mí dificultad <laughs> ninguna. Eh, creo que es una, una, característica importante de la pilota y, curiosa. realmente cuando uno, uno no el mundo de la pilota y o cuando vas a alguna escuela o a, alguna, o a la universidad a, hacer una charla de pilota él se lo expliques, no? que, cada trinquete es un món, que per exemple Pelayo de 61 metros cree que té a lo más más amarillentes 58 o por ahí. Bueno, pero ixa, i te pregunten, esa distancia se nota, evidentemente que se nota, pero creo que es una característica del mundo de la pilota y y a personalmente me agrada I quan eres professional, pues, eh, bueno, <laughs> es trinquessin els quetxues, normalment són els mateixos, eh, de Castelló, per exemple, la zona de Castelló és Villarreal i, i Burriana, que són els que més anem i te'ls coneixes, te'ls coneixes, cada un té les seues característiques i te'ls coneixes. El mateix passa en, a la província de València, Pelayo, Massamagré, Llíria, eh, Guadassuar o Sueca. Cada un té les seues característiques, eh, tienen pues el piso unos escupismes, la, la, la pelota se frena, pero es adaptarte, es adaptarte y, bueno, pero, para a mí no, no, no, no problema. También supongo que como la pilota es un sport que ve del carrer, no hay que ver dos carreras iguales. cada carrera tiene las características, características, pues, en els es igual, cada, cada persona que él va a construir, pues, cada arquitecto, o, en aquella época si se podía hacer arquitectos, él va a construir de una manera y bueno, a mí me parece curioso y y Molt bé, eh, tornem al repàs de la trajectòria. Ens havíem quedat en l'any 2009, que podem dir és l'any de, de consolidació del nostre amic Kiko, i anem a l'any 2010, i en l'any 2010 el, l'individual se juga sense Álvaro i amb José lesionat, no? Uh mhm. -huh. I això implica que és la teva primera final. Sí, va ser un any que Álvaro 2009 havia guanyat i, i va decidir no, va dir que ja no, que l'any següent no volia jugar-lo comprensible perquè, perquè venia de, de guanyar crec que eren 8 títols seguits sí, o, una animala. 7 o 8 títols seguits en un desgast brutal i, i va, des, va voler descansar totalment respectable i comprensible i bueno un, un any que, que Josu tenia José Chinovés perquè estava en un moment molt bo perquè continuava aquesta trajectòria que tenia ho tenia tot per a guanyar i, i si no arribava perquè es lesiona la lligueta eh, haguera guanyat, jo crec que haguera guanyat fàcil i ser campionat, però bueno, es va lesionar i, i és que quedarem en la lligueta de semifinals, pues Miguel i jo pues, van, se mos va presentar una oportunitat única de viure una final de l'individual, la van aprofitar els dos i, i arribarem a la final, que s'estrenava el trinquet blau de Moncada, crec que era la 25 edició de l'individual, s'inaugurava el trinquet de Moncada i, i bueno, jo me vaig veure superat per, primer per un gran jugador com era Miguel, que dominava i domina l'especialitat del Màlama, del mama a la perfecció. Me vas voler primer superar per ell i després superar per les circumstàncies. Eh. Jo, <laughs> jo havia vist moltes finals de, de l'individual en segon, d'Àlvaro, de, de Genovès, de Genovès pare, del Pigà, de Grau, i quan te veus ahir, pues, la primera vegada no saps. Jo no sabia per on tirar i, i me, me va superar tot i, i Miguel me va guanyar pues, justament i, Y bueno... Eh, Va a ser un de por escénica, podrían decir, no? O más que escénica de, de en una isina, no? Se podría sí, la primera vegada. Sí, yo también venía... la, la final es importante que había jugat era la de la liga Tampoco había hecho dos, dos partidos eh, en aquella final, Y no tenía la confianza para para afrontar una final dice a lo mejor en, una garantía para a, dominar el ambiente y las emociones que se viven. Yo me vas soles allí, un trinket play y no sabía, ya te digo, no sabía per on tirar Y bueno, vas tindre dos o tres chocks bones, pero pero pero una partida horrible. para mí horrible, Pero bueno, te queda ese de haber visto la primera final, pero pero bueno, de haber apres la, situación y haberte quedado, bueno, eso es lo que ni ha, pues, si torne, ting la suerte y torne a arribar, pues, pues, saber pero on que tirar. i bé, en el teu debut en, en la final de l'individual Miguel de Petrer guanya justament sí, els nervis, diguem, que poden uh, que poden però tens una oportunitat de ressarcir te també la, mm. l'any següent, l'any 2011, i compta'ns que suposa fer-li 55 a Álvaro en una final. És una partida que, a pesar de perdre 60-55 i va tindre dos vegades val per a guanyar, i va ser molt dur perdre, quan me ve al cap a mi el, el moment de, de, la, de, de quan acaba la partida és molt dur però quan ho penso en Xelà li tinc, li tinc carinyo a aquella final perquè jo venia de d'un any molt difícil, d'una lesió en el muscle que me costa molt recuperar, que, que uns me volien operar, jo no, jo no volia operar-me del muscle, me costa molt rehabilitar-lo, molts problemes, moltes crítiques durant l'any a Soro i, i venia d'un any dur i me ve l'individual i i bueno, pues, vas fer unes semifinals molt, molt, molt bones. Vas fer una partida contra Miguel Emas Amagre i també duríssima i, i molt emocionant i, i després d'un any de lesió de, de dificultats de plantes a la final contra Álvaro, per a mi ja era jo ho tenia tot fet però bueno, me quedava el que la, la final anterior jo no havia, no havia estat a l'altura i, i era complicat contra Álvaro fer una bona partida vaig començar regular vas tindre un tramo on Álvaro me va superar, però en aquest moment en el que dius, bueno, si n'hi ha que fer alguna cosa, si n'hi ha que n'hi ha que ficar-te a jugar, estàs jugant una partida que és el que fas durant tot l'any, no n'hi ha ninguna gran diferència, excepte que n'hi ha molta més gent. I, bueno, me deixi dur un poc per, per l'ambient i, i me vaig centrar i vaig aconseguir remuntar-li de 50 per, per 30 o per 30 o 45 per 25, no recordo molt bé. Vaig aconseguir remuntar-li i, igualar a 55, remuntar-li un balí 15, vas tindre dos vegades val per a guanyar i va ser una, una, una final que jo, a pesar de perdre, la, la recorden. I tinc un carinyo perquè va fer... Per mi va fer molt, perquè des d'aquella final jo vaig, vaig a dependre a, a saber, <laughs> a saber dominar els nervis, a saber dominar les emocions d'una final i, i la tensió que se viu. I que Álvaro és molt d'Álvaro també. Vull dir. Bueno, Álvaro, jugar mano a mano contra ell era dificilíssim. Era eh, que dominava des de dominava des de la roda de premsa, des de la presentació, ho dominava tot una, en una facilitat brutal, no se deixava mai influir per, per ningú, per l'ambient i, i dominava, dominava la canxa, dominava tots els terrenys en una facilitat enorme. Bueno, donava l'aparència que ho dominava en una facilitat tremenda. Eh? Li costava, li costava, perquè jo he viscut en Álvaro individuals cuando jugava contra Genovès y patía, patía Patia pero pero però ella tú te donabas esa sensación de, poderío que tenía y era, era complicado el, plantarle cara. Y yo yo personalmente esa recorde <laughs> final la vaig y para mí es una de las mejores, No per, la persona que guaña o sea, no per la millor en que, en destacar uno de dos, sino per... yo creo que es de las mejores de que van a destacar dos. els mm. dos finalistes van estar a un grandíssim nivell. Sí, jo crec que tant l'Àlvaro com jo vam estar a un, a un molt bon nivell, la partida va ser molt emocionant eh, i, i sempre que n'hi ha emoció a la gent, Clar, la, gent, la gent ho passa molt i bé la gent t'ho passa bé, la gent se va ficar molt, molt dins de la partida, eh, xillava molt i animava molt i, i jo crec que va ser una, una, una final molt, molt bonica a pesar de, a pesar de perdre-la i arribem al 2012 i allà hi arriba el teu primer campionat mm. de l'individual. Com la final podríem... Bueno, que parlem fin, abans de la trajectòria cap a, cap a la final. Mm -hmm. eh, com començares? Ten, va ser un camí fàcil cap a la final com l'any anterior? Ex, no, bueno, o... no, fàcil no, l'any anterior bueno, va ser fàcil. Bueno, fàcil, entre cometes, vull dir, hasta les semifinals, realment. Que és bueno, eh, l'any de Santi crec que van jugar la, la, els de final a partida única crec que anàvem a... Crec que jugàvem en crec que la, la partida de Xenovés contra, contra... Me tocava jugar contra Jose, que eixia d'una d'una lesió, era el trinquet era el trinquet, el trinquet blau, trinquet blau. Aquella, <laughs> perquè ara l'han remodelat i l'han tornat a fer blanc i l'han allargat però era blau en aquella entonces i anar allí contra contra José anava, jo anava amb molts, molts respectes i, i, i sabia que tenia una partida molt complicada tan complicada que, de fet, eh, una de les poques voltes en la història de la pilota que se, susple, se suspèn una partida per pluja. Sí, bueno, eh, no, en trinquers descobert sí que és més normal, no?, que, que, que se fica a ploure i tingués que parar la partida. Però sabem igual a 25 i ja anarem al trinquet i caia una olla tremenda. Eh, <laughs> estava ploguent molt aquell dia, un dia d'estos de, de setembre o d'octubre, així en València, que quan diu que va ploure, pues, cau tota la que, que no ha caigut durant tot l'any. Y en igual a 25 que va, va a reventar, no sé si es una tubería o va a reventar algo y, y en cuestión de 5 minutos se va a plenar el trinque agua y era divendres per la, per la vesprada nit i, i estigueren després d'unes quantes uns quants minuts de discussió dins del vestuari en l'empresa la que organitzava el campionat eh, José i jo pues, vam decidir pues, perquè ell volia jugar en un trinquet, la, la, perquè la partida se tenia que, que reprendre, i volia jugar en un trinquet, jo volia jugar en un altre, i de les opcions que ens donaven, no? I al final, pues, bueno, van, vam arribar a un acord de, de jugar diumenge a Llíria, i bueno, anarem allí, així que en Llíria pues, bueno, jo me vaig adaptar millor a, al començament de la partida i, i bueno, sí que vaig poder guanyar en relativa comoditat i després van ser unes semifinals atípiques perquè Álvaro tampoc estava va caure lesionat aquell any. Unes setmanes abans, una setmana abans del debut, va, se va fotre, se va, va, va lesionar el turmell. I unes semifinals rares, perquè eren gent molt jove, que estava Santi de Finestrat, estava Facheca, estava Puigol, que en aquell any, crec que sí, en aquell any va, va jugar la seva primera semifinal, Lligueta, i, i eren gent molt jove tots, la veritat. Eren gent jove i, i bueno, eh, no vas tindre molts problemes per a, per a classificar-me per a la, la final i, i bueno, sí que de totes les lliguetes que ha jugat pot ser que sigui la més, la més còmoda. Sí, jo quan dia fàcil no em referia... A fàcil no n'hi ha res, no. La, les partides n'hi ha que jugar-les totes, em referia si, si no un camí més... pues, això que has dit tu, més còmode. Sí, jo jugava contra gent... Jo era el major d'aquella lligueta, cosa, cosa rara, que no m'havia passat molt poques vegades que, que jo fora el major. Eh, entonces jugava contra pues, bueno, Puchol, Eh, no, en aquella època no, no era, era ni, pa, ni paregut a lo que és ara, no, no, ni, ni se li acosta. Era un xaval molt, molt, molt primet, eh, amb poca força i, i bueno, li faltava molta experiència per a... Home, jo estem parlant 2012, jo tenia 28 anys, i en té 7 o 8 menys que jo, doncs, i tenia pues, això, 21 o 20 anys, tenia molt, poc, molt poca experiència en el meva mà i, i bueno, pues, a pesar de que no va fer un mal campionat, però, però bueno, no, és, no, era, no és el jugador d'ara. I després Santi Raumiter, que també era pues, bueno, de les primeres vegades que, que se plantava per a les semifinals. L'any anterior també s'havia jugat a semifinals, però bueno, tampoc era un jugador en, realitat, en, en gran experiència en el mà a mà i, i Facheca, que sí que millor era el jugador més, més potent d'aquella lligueta, no va tindre la fortuna de caure en els trinquets <laughs> més adequats per a ell. Eh, també no la el Fatxeca d'avui en dia, era un Fatxeca pues, un poc més nerviós, també més jove, i no va tindre la fortuna de, de caure en els trinquets més adequats per a, per a ell. I arribem a la final, i la final és, podríem dir, tot lo contrari a la de l'any anterior. Sí. Pues jo crec que a Santi li passa el mateix que me passa a mi la primera final. Eh, jugava contra un jugador pues, més veterà i que se va saber adaptar molt millor a, a la partida i jo arribava pues, bueno, en, en molta confiança i, i des de primera hora, des de primera hora me vaig veure molt, molt situat dins del trinquet, en, la, fent les idees molt clares i ja des d'un principi vaig aconseguir anar-me en el marcador i en una final, quanta, quanta distància estan en el marcador... Mines la moral. Sí, no? és difícil, és difícil que el contrari te puga, te puga remuntar. De tota manera, estem parlant d'un individual en unes semifinals un poc raretes, no? perquè han tots jugadors molt joves, però els noms que estem vent ahir, vull dir, Santi Font finalista, mm -hmm. eres sí. tu que encara no havies guanyat ahir cap, cap torneig, però cap individual que diga però ahir estaves, Puigol, que ahir vem tota la seva trajectòria, i també Fageca, que ha rendit, que ha rendit i rendís a un alt nivell. Vull dir, sí, estem eren, eren jovenets, eren inexpertos, en el que vulguis, però no era tampoc el... No, no, no jo no, Home, jo dic que són joves perquè estem parlant de fa 3 anys i, i la pilota 3 anys pareix que no, <laughs> però són molts, eh? I, i bueno, sí que és de veres que són una, és una lligueta de semifinals que podria repetir-se avui en dia en un nivell <laughs> brutal. Seria avui en dia una lligueta entre Soro, Puigol, Facheca i Santí, seria una, una lligueta d'un nivell altíssim i no tindria res que veure en, en el 2012. Són jugadors que, ja no parla de mi, però dels jugadors que Fatxeca, Santi i Pujol després han destacat en competicions per equip, en individuals i, i són autèntics referents en Windy dia en l'escala i corda. Uh mhm. -huh. I parlem de més finals, tenim la del 2013, eh, estem també parlant de maners de, un poc de ressarcir-se, no? perquè la final del 2011 contra Álvaro, una final trepidant, la del 2012 mhm. mm. ja sí que tu vas dominar de manera molt més clara, però 2013, bé, jo crec que és una final per a... Per recordar, <laughs> per a recordar, evidentment. Era una final que, que van tindre que aplaçar perquè Álvaro tenia problemes en el muscle i va acabar la, la partida de semifinals contra el quan se va classificar de la llegueta se va, va notar molestes en el muscle i va decidir, va demanar l'aplaçament eh, evidentment hi havia motius per aplaçar-la perquè el metge ho va dir i, i se va aplaçar i donar-li una setmana més <laughs> se aplaçar una setmana se feia dur jo arribava després de, de, de tindre un esguins en el turmell també i era una final que no sabíem però on podíem llegir ningú dels dos eh, solo venia de guanyar l'any passat però, però en el run-run de la gent de si ha guanyat però, però, però és que no estava Álvaro, no estava Xenoves, no estava y, y Miguel no estaba en las semifinales. Entonces la gent decía, bueno, guay solo contra Álvaro, Álvaro es Sotopoderós, y, y no sabía, y después n'hi havia qui día, pues no, es que solo pues, me chove, bueno, está más fuerte, o... ya ven, dubtes, no sabía en plan podia ir, pero bueno. Una final que con la de la anterior contra yo vaig ir molt, molt bé des del trinquet, Álvaro va eixir un poquet en dubtes, cosa que no era normal en ell, i, i vaig poder, poder aprofitar aquests dubtes, vaig trobar molta confiança i me'n vaig anar des d'un principi, vaig fer 40 per 15 i a partir d'ahir, pues, bueno, pues, quan ja portes unes quantes finals jugades, pues, saps pues, dominar un poc els temps i, i aquest avantatge en el marcador me va, me va donar molta tranquil·litat i vaig poder guanyar. Molt bé. I després de 2013, òbviament, ve 2014, que ja és la teva tercera final, uh mhm. -huh. i continuem també amb de l'exercir-se. Eh, faig que fon, eh, que fon una bona semifinal fa fa dos anys en aquest any, o sigui, en 2012 va fer una bona semifinal per fer arribar a la seva primera final d'individual uh mhm. -huh. i tinc la mala sort de trobar-se en tu o com podem no. dir-ho? Ah. Faig que arriba a la final després d'un any brutal, d'haver guanyat la Lliga Bancaixa, d'haver arribat a la Copa, a la final de la Copa i no la va guanyar per, per, per, un, per dos 15, crec que va ser, va tindre... Estic a punt de guanyar-la també. I arribava en un nivell de confiança i de, i de xoc molt, molt gran. I va fer unes semifinals... A Puigol el va, el va, li va guanyar en Guadalajara fent una grandíssima partida i a Miguel en Pelayo el va arrollar. O sigui, 60 per 15. I arribava a la final en, en, en confiança, en moltíssima il·lusió i, i era un rival molt perillós, molt, molt, molt perillós. Però al igual que els altres dos anys, eh, una final del mà a mà, l'inici és fonamental. Si comences bé, tens molt... té més marge de, de maniobra, no? I, i doncs com les altres, me'n vaig anar fàcil al principi, a fer tres xocs d'avantatge i a partir d'ahir ell jugava més pressionat i a mi me va ser una una gran partida eh, molts pocs errors i, i una gran partida que bueno, me va portar a, a guanyar i això era el teu tercer campionat mm -hmm i ara estem de... podem dir actualitat, no? Sí, ara estem de 2015 i el que podríem fer en enguany en comptes de anar directament a la final fer un repàs de tota la temporada, no, Quico? Com sí, jo crec que és millor. Des de que començar, pràcticament, sí. tot un repàs a l'any. Bueno, un any complicat per a mi. Eh, tot el món ho sap que va al trinquet, que no... L'hivern... En hivern jo vaig tindre que demanar una setmana de, de vacances, de, de, vas dir no me fico partides durant una setmana perquè necessite, estic saturat i me costava molt estar centrat en les partides, la Lliga, encara que vaig estar a punt de classificar-me per, a, per a jugar les semifinals, no, no vaig estar al nivell que, que, que deuria. Ja t'he dit moltes vegades per falta de concentració me vaig jugant i, i bueno, no, no vaig estar bé. Després, en trofeus curts que n'hi ha, doncs tampoc no, no marcava la diferència que l'havia marcat els 3 anys i en aquestes partides que has d'estar el dia clau, pues, un trofeu curs en semifinals i final, en la semifinal tens que estar molt bé i jo no, no, no, no ho he estat per tant no, no arribava a cap final i vingué la Copa i un poc el mateix eh, que passava a la Lliga eh, sí, la passava eh, partides molt dures però, però a l'hora de rematar 15 no, no, no ho feia amb la facilitat que ho havia fet a lo millor altres, en altres moments. I quan un jugador que, pues, que està ahí dalt eh, no arriba a finals, no arriba o no guanya títols, eh, la gent... El ronron que comentaves sí, abans, no? Sí, la gent l'apreta, l'apreta i damunt estava Puchol que, que tot el que jugava guanyava. Entonces, bueno, <laughs> eh, anaves a jugar les partides i, i el comentari era ja quan vingui l'individual, este any va canviar la cosa, eh? veure, este any Puigol, Puigol, se veren el sol, sempre ja va aquí, dia, no? no? Eh, ja vindrà l'individual, ja vindrà l'individual, i solo ahí és una altra cosa. Va ser, ha sigut un estiu, sobretot l'inici, el, mes de, el mes de juliol, molt complicat, perquè n'hi ha trofeus importants i, i jo no vaig estar a, no vaig estar a l'altura, i, i vaig estar molt descentrat en, en situacions, vaig viure situacions difícils, desestringueig i, Y bueno, en agosto eh, vas tindré un parell de, de partides bones que me donaren confiança vas guanyar un, algun torneig també i això dona confiança i, i en confiança pues, doncs, se veuen les coses d'una altra manera i, o sigui que podries dir, podríem dir que, que tot aquests problemes que, que has tingut ho aixaques a una pèrdua de confiança? O... Sí, sí, evidentment. Eh Eh, jo no... Quan vaig a jugar jo no tinc partida, cap partida bona. Són mm -hmm. partides sempre molt dures i quan no estàs físicament i mentalment en el, en el puesto no pots guanyar. I, i jo vaig perdre la confiança totalment i, i jo no sóc un xor tècnic que puga guanyar per tècnica, jo tinc que guanyar per, per mentalitat i tinc que guanyar per força i quan ninguna de les dues coses o sobretot la mentalitat no m'acompanya perquè les forces potser sí que m'acompanyaven però la mentalitat no m'acompanyava no podia guanyar no podia guanyar i, ja dic, era un any que tenia dubtes de jugar a l'individual, de fet, quan acabi la final contra Facheca ho vas dir, que havia acabat molt, molt consumit aquella final i, i a lo millor volia descansar l'any següent i, i bueno, molts dubtes, en agost, me, en, en juliol me vingueren molts més dubtes, de, inclús vas dir, bueno, ni el xue, ni, ni m'ho plantegi el xuar-lo. Però ja t'he dit, torna la confiança, agafes confiança, eh, Salva, que és un company, me, ell me digui que ell volia jugar individual, que si podia entrenar algun dia en ell. I jo me'n vaig entrenar en ell i, el, i a mi el mamà m'agrada massa. <laughs> M'agrada molt aquesta especialitat del, del, de l'escala i corda, m'encanta. I me trobo entrenant i, bueno, doncs dic, anem a la normalitat, que, que és jugar individual, que és el que la gent volia i, i bueno, des, ja t'he dit, des de meitat d'agost jo agarré confiança i començo a jugar millor i, i arribi a, al moment de l'individual amb bones sensacions i arribem a la final de l'individual després de guanyar tres finals seguides, resultats prou clars en les tres finals mm. i anem a fer un poc de cas als teus crítics, aquells que diuen que enguany Pujol se verena al Soro 50 35 i val 15 mm -hmm. què passa? 50 a 35 <laughs> i val 15 i arriba aquesta situació eh, no jugant mal però, fem, però sí fem molt poc de dau eh, m'ha amat és que fer molt bé el dau. Si t'enganyes te, i més un xuval com Puigol te la tirava dalt. I jo no, no sé per què, perquè entrenant estava entrenat bé durant tota la setmana en Pelayo i, i confiava en el dau, però no m'estava eixint, no estava eixint com jo volia. Si se m'anava un poc llarga, se m'anava a rebot, me la tirava dalt. Dic, pues bueno, la faig un poc més curta i que li entre per davant. I la feia més curta, li agarrava volea, l'agarrava per baix i, i me la tornava a tirar dalt. I dic, bueno, a on però li, però li entre jo així. Sí i això fa que, que bueno, recurtes un poquet el, eh, el braç, no? I, I no pegava, jo no pegava com, com tindria que pegar a la pilota, la, no, no li imprimia velocitat. I arriba això el que diu, 50 per 35 i 15, ell té una pilota, crec que és a l'altura del 8 o 8 i mig, que durant tota la partida l'està tirant d'alt. I no sé si és que l'erra o que no li dona la força suficient, no ho sé, s'equivoca, li fas jo el 15 i, i ell xirà tota la partida. Xirà tota la partida. Jo des d'aquest moment he dit, bueno, així s'acaba de, de jugar en, en port, de recortar el braç, anem a pegar. Si és bé, és bé, si és mal, pues, bueno, ella segur superior. I, bueno, faig aquest xoc, 50 per 40, i el xoc i ser jo crec que és clau, perquè és un xoc al resto que jo faig molt fàcil, que, que me tira tota la gent damunt, tots els que venien en mi, pues, bueno, es fiqui molt des de la partida i jo comencé a, a jugar com a mi m'agrada. No exactament, perquè hi ha coses que no m'agradaren en aquest moment. Jo no vaig jugar com... Hi ha coses, a mi m'agrada entrar-li més a l'aire i en aquell moment no li estava entrenant, no li estava entrant a l'aire com, com a mi m'agrada. Però bueno, sí que vaig jugar un poc més com el meu estil i la meva forma i, i bueno, vas poder tirar la, la partida endavant. I treure el quart individual. I el quart individual. Que això sempre és un goig. Sí, fa una il·lusió tremenda, perquè quan eres xicot te dius, bueno, jo et jugaré una final, tinc prou. Viure, viure aquesta experiència, viure una experiència d'una final de l'individual és, és molt bonica. Per tot, no, perquè no sols és la, el dia de la final, no sols és el dia que jugues la final, sinó és tota la setmana. És una setmana d'entrenaments, és una setmana pues, la presentació, és una setmana bonica. Dura, però, però bonica. I dius, bueno, jo en una final tinc prou, no? Jugar-la, viure aquesta experiència i, i, bueno, jo tinc la sort de, de viure en sis i, i supercontent i pues, guanyar, pues, dius, bueno, ojalà una vegada te plantes, dius, ojalà guanyi una vegada no? Guanyar, tindre un títol de l'individual i, i tindre en quatre pues, és una, un orgull tremendo d'una faena ben feta de, de molt d'esforç i, i bueno, te dic, supercontent de, de lo que he aconseguit quatre títols i algunes finals tan tepidants com esta última, que ha sigut sí. de les més igualades dels últims anys, probablement la més igualada des d'aquella última que, que no mm -hmm. vas poder guanyar davant Álvaro, i en certa manera també n'hi ha uns certs paral·lelismes no, entre esta final i l'altra. La del 60-55. Sí, una que me toca remuntar. Me toca remuntar. Ja t'he que no és fàcil remuntar en una final perquè n'hi ha factors que, que te frenen, eh? n'hi ha un ambient i una tensió molt gran i és, no és com una partida millor del dia a dia que, o de la lliga que, que tens un company i te repartixes la faena ell és difícil, és difícil remuntar i, ho vas aconseguir i, i ja t'he dit jo que va ser una final molt bonica, que la gent que estava en Pelayo va disfrutar moltes que, van, les, que la vam tindre la sort de veure per la televisió, en diferit, però la vam veure. Sí, en estricte diferit per estricte Levante TV. Però bueno, la, se va disfrutar molt per la televisió, la gent que l'ha vist, però és que estaven en Pelayo, van viure un ambient i també la reapertura de Pelayo després de Pelayo, dels problemes, sí. que això també és... Sí, li donava... Jo crec que ha sigut una final on se va juntar tot, se va juntar la reapertura de Pelayo, que tot el món de la pilota tenia ganes, i després se va juntar la final que tot el món desitjava, perquè la gent volia aquesta final, no, pues, bueno, doncs, tampoc no sé per què, perquè, perquè també... Sí, com en ambient se sentia d'enguany, final, sí, jo crec que Pujol... tot l'any s'està dient aquesta final, i jo també dic, bueno, si està Miguel, que és un especialista del mà a mà, està Facheca, que es va lesionar el, el, eh, abans de la lligueta se va lesionar i no va poder jugar, Eh, que solo, solo Pujol sigui a la final no està tan clar. Però bueno, ja et dic, que se va donar aquesta circumstància, repertura pla, o solo Pujol que a la final que molta gent demanava o que tota la gent volia. Trinquet ple i damunt una partida de d'un nivell de xoc prou bo i igualada i jo crec que se va donar tots els factors per a que la gent disfrutara. Estàs escoltant La Represa, un programa de Trellat. Tornem a La Represa i tornem amb una frase que a Kiko li agrada especialment. Que a és... Kiko presentadora, sí. Avui, a avui Kiko toca. presentador, exacte, perquè avui tenim dos Kikos. I és, la pilota és un món a part i dins de la pilota estan tots els mons. Tu què opines d'aquesta frase? Una bona frase. Una, bona, una bona frase curiosa que sí, també m'agrada, també m'agrada. I penses que, que és certa, que, que és real, que, dis, que la pilota és un món a part, sí. crec que tot ho tenim clar, sí. però que dins de la pilota estan tots els mons també és com sí. un reflexe d'una part de la societat. I és que crec que el món del trinquet va, <laughs> va un, mo, molta varietat de gent i, i, i bueno, se viuen situacions curioses dins dels trinquets i a més eh, n'hi ha que tindre en compte que la pilota és molt, molt, molt rica. Pareix que no, però, però no, no valorem el que és realment la pilota valenciana. Un esport que tinga tantes modalitats, que, que, que se, un esport que se practiqui al mig del carrer, eh, jo crec que, que no ho valorem, no valorem el que realment, el que realment tenim. La sociologia, podríem dir, de... Sí. Eh, ja t'he dit que la, la pilota valenciana és molt rica en tot i, i i no sé per què no, no, no ho aprofitem. A mi em pareix molt, molt, molt curiós l'anar a un esport i que, i que tu estigues escalfant i la gent passa per al teu costat. Jo a la final del, del, de l'individual, jo anava calfant i anava, anava fent tesses esquivant a gent. La protagonista d'aquell moment de la partida era la gent, no era el jugador que estava calfant, que anava a jugar la final. La protagonista era la gent, era el propi aficionat. I, i això no ho valorem, que l'aficionat no valora que té a un esportista que està passant per el seu costat, això la gent no. Jo crec que no. En un altre esport és in... no, no, no entra en el cap un altre esport, i en este pues, passa. I que estigues jugant i, tu, i l'espectador, l'aficionat, està en contacte amb tu i en certa manera és irònic, no? perquè el, la pilota és un esport, home, no se juga sempre de manera individual uno contra uno, però la figura de el figura és, sempre està ahí i vull mm. que no és un esport que podríem dir un poc no sé jo si dir individu... no, individualista tampoc, tam... però, però que, dir... jo crec que vol dir que tendís a, a crear grans figures, tots pensem sí, en la llotja de... És molt de nom, o sigui, de... no, no és un sí. esport d'equip, excepte en el model quan se juga a parelles o, o a tres, és un, un joc, ja podríem dir, que prou individual, però irònicament esta, l'esport modern que està generant ídols i està generant una certa figura de l'estrellato, això no està corrent en la pilota. Jo veig, no sé si veu... És que jo crec que és un món <laughs> completament diferent. És un esport completament diferent a lo que hi ha. Eh, quan anem a, a fer xerrades a les escoles, en el programa de pilota a l'escola, una de les coses que compten sempre eh, és que anem és el tema dels vestidors. I sempre fiques el mateix exemple. Així que es diu, vosaltres penseu que vaig jugar un Madrid-Barça i que el Madrid i el Barça estiguen tots els jugadors que van a jugar en el mateix vestuari, vosaltres, i els xiquets, no, eh, no, no això és impossible. La, la pilota sí que passa. En la pilota passa que el diumenge, fa dos diumenges, Soro i Puigol se van a enfrontar per el, per el títol més important de l'any i per, per el que tots els jugadors volen, i estan en el vestuari, els dos junts, i estan parlant de mil coses menos de lo que la partida que van a jugar. I s'acaba la partida i continuem parlant i, i, i s'acaben d'enfrontar i, i, i havia sigut una partida pues, eh, en tensió que els dos volien guanyar i estàvem ahí parlant no? i això s'ho contes als xiquets i, i és, que és, és que és un esport que sí, que és individual, és individual però, però dins dels jugadors n'hi ha un respecte entre ells eh, que, que no se dona, jo crec que no se dona en altres jocs Continuem amb frases cèlebres, esta no sé si la reconeixeràs la societat ha canviat, València ha canviat, però la pilota continua igual. La conec, la conec, la conec. Conec el que la va dir. Eh, és una, per a mi és una realitat. És una realitat. Eh, estem en un model, un sistema dels anys 40, dels anys 50. En aquell moment, eh, jo, parlant en el Roger, perquè supo dir aquesta frase i la vas dir jo en una, en una conversa en el, en el Rovell, jo li ho vaig dir, li dic, és, i perquè ell me dia, sí, quan jo xuvava se feia... So... Dic, sí, però quan tu xuaves estem parlant dels anys 50, dels anys 60. És que no, la gent no és la mateixa. En aquella època, sí, abuelo, clar que m'abuelo anava al trinquet, m'abuelo anava de matí al camp i per després no tenia res que fer, se n'anava... Bueno, abans, m'abuelo anava al camp i antes de dinar, de dinar ja estava en el trinquet. Però ho podia fer perquè la, la, la forma de viure d'aquella època era així, i se podia. I, i la pilota no ha evolucionat cap a, cap a la forma de viure d'avui en dia. Culpa tenim de, també de, de la, societat, la societat valenciana de ser com és. Però, però el món de la pilota eh, s'ha més tancat en un model, ja t'he dic, molt antic i que no s'ha sabut tirar cap a, cap a, a fer coses que, que realment duguen gent al trinquet, sobretot gent jove. Eh, si voleu, ara tenim també una pregunta del nostre, un, un nostre anterior entrevista de Ricard Santandreu, que fa el nostre quart entrevistat i que ens eh, anem avant amb el coordinador de pilota veu que té unes preguntes també per al nostre campió d'avui. Ei, hey, Kiko, que m'ha tocat a mi pensar dos preguntes per a fer-te. Bueno, la primera seria sobre la final. En els moments aixòs delicats de, de que no t'eixien les coses, del que Pujol bordava tots els 15 i anava per davant del marcador, què vas pensar en aquest moment i què és el que et va fer reaccionar, en què pensares per a finalment eh, aconseguir el teu joc i, i, i aconseguir la victòria, remuntar i aconseguir la victòria. I la segona pregunta és que buscant en arxius hem vist que, que pues, grans, grans figures com per exemple Sarasol, Álvaro, el mateix José Genovés, el Genovés primer, han participat en grans desafiaments entre jugadors de, de raspar i escalancord mesclats. Eh, T'agradaria participar alguna vegada en algun desafiament a Xina? T'atreviries? I en qui t'agradaria jugar, si és el cas de, de que acceptares? Vinga, ja dius coses. Bé, respecte a la primera pregunta, la de la final, 50 per 35, ho he dit moltes vegades, i vali 15. No sé, no sé si és vali 15 o 30 i 15. Eh, Pedrito, que és un feridor, en el cual tengo una confianza enorme y que estaba patín molt de Borem, de Borem. No estaba per ganar, anàvem perdent, no? Eh, estaba patín de Yo me acosté cara de i li dic algo així, con Pedrito se acabó. Y yo no me, no me merezco ganar porque haciendo tampoco... Uno, no me merezco ganar, digo. Uno no puede ganar haciendo tampoco DAO. Y, y ahí me contesta eh, deja, deja, deja, sigue, sigue jugando, sigue jugando. Y yo le dije que no, que no, esto se ha acabado. Y me dijo, cállate y juega, que de peores, en peores nos hemos visto, o de peores has remontado, una, cosa y me, me, me comenta. Y, y se conseguiste ahora ese choc, y, y pasa el resto y facho un 15, dos 15 fáciles, eh, que son dos pilotes plantados al, al 7, que Puchol y yo pues, inclús tirant-li espatlla la poden tirar dalt però me gira cara a la gent, es faig, eh, els salts els braços i, i ahí me comença a trobar còmode, com he dit abans, me comença a trobar còmode i, bueno, eh, estic en un trinquet que és Pelayo, que m'encanta jugar, que sempre se m'ha donat bé, vaig a aprofitar, eh, vaig a, vaig a aprofitar este moment i, i a disfrutar de, del meu xoc i de que estic així. I respecte a la segona <laughs> pregunta, jo veig difícil que jo pugui jugar a l'espai. Eh, jo no tinc cap que no tinc la qualitat o la capacitat de poder eh, jugar un, una partida eh, perquè no l'he tocat mai eh, Sara Sol, Xenovés, pare, Xenovés, fill eh, encara que han sigut d'escala i corda, de jovenells sí que han jugat al raspall. Per tant, ixa, ixa, se podien acoplar més fàcil. Álvaro no, però, però bueno, Álvaro ha sigut també un jugador un poc diferent. Que m'agradaria? pues, evidentment, seria una experiència nova que jo donarà la talla. <laughs> Ho és difícil, ho és difícil. I en cas de jugar-la, jo per a mi tinc un xor en raspall que és... No en el raspall, en la pilota valenciana sempre ho he dit, per a mi és un... Uno de les grans, una de les grans figures de, del món de la pilota, no del raspall, sinó del món de la pilota, que és Waldo, al qual respecte moltíssim i al que li tinc una admiració enorme i claro, si jugar una partida a Raspai, pues bueno, m'agradaria per lo menos fer-li companyia, <laughs> fer-li companyia per lo menos. Eh, però bueno, ja dic, és molt difícil que jo puga, puga jugar al Raspai perquè ja dic, és una modalitat que no he jugat mai eh, i si he jugat ha sigut en, entrenant o eh, en algun moment en algun company que estem entrenant, doncs, bueno, anem a raspar un poquet, però, però no, no, no he jugat mai a un nivell eh, adequat per a, per a poder participar en un desafiament així. No? Eh, abans has parlat també de la teua conversa en, en, eh, en, en, no, en Rovellet. Eh, la, eixa conversa se va produir en una entrevista a la revista de Lletra Ferit. Des d'ací volem saludar no a l'equip de Lletra Ferit, sinó al carter del meu barri, que aquí tenim un gran carinyo si tots. Eh, l'entrevista que eix en este número de Lletra Ferit és recent, perquè de fet crec que la presentació del, del número se fa este dissabte, Exacte. en l'IBAM. I ahir comentes moltes coses que hem tocat així lleugerament, no? Parles també de la teva admiració per Valdo d'Oliva, per Waldo, que crec que són 10 finals lo menos. 10 campionats. 10 campionats, campionats, I, i, bueno, i finals, clar. Sí, finals, net, eh. la de este... Però, bueno, en Waldo no te pots quedar només en les finals individuals. Waldo no. ha que quedar-se en, en lo que ha fet i lo que està fent eh, en la pilota. I també eh, un tema que s'ha tocat així un poquet de, de, de raspaeta, no?, a poc a poc, què és el, el món professional de la pilota i els canvis que ha hagut. Eh, tu has comentat també que els, els, les anteriors grans figures pues, de l'escla i corda han pogut eh, fer partits de raspa i rendir un alt nivell pues, perquè la preparació era diferent. I en aquesta entrevista tu eh, comentes, no sé si va ser tu o l'entrevistador, que te refinis com un obrer de la pilota. Mm -hmm. entrevista entre Robellet i tu també teníeu ahir un, una espècie de reflexió sobre el tipus de jugador que n'hi havia, sobre com abans la tècnica era molt més important potser que la força i ara potser en consonància amb tots els esports la pilota és molt més, molt més física. Mm -hmm. Com veus tu tots aquests canvis? La pilota, com tots els esports, ha evolucionat el físic. Eh, abans, eh, pues bueno, se jugaven pilotes molt lleugeres, se jugava un ritme més, més baix i, i sí, evidentment, tècnicament pues, dominàvem molt la pilota. Amb el pas dels anys pues, bueno, apareixen les figures d'Eusebio de, de i el Genovès, que són jugadors, sobretot Paco, que ha sigut el màxim, jugadors de molta més pegada, de molt més físics, i que a lo millor reclamen un pes de la pilota major. I ja després, pues, bueno, els anys següents, eh, les proteccions en la mà, eh, el pes de la pilota que comenta, continua augmentant, fa que... que... I inclús crec que la, la, en, en un tram d'una època pues, de la pilota la formació a les escoles se dirigia molt a, a jugar en el carrer. Perquè realment, jo, jo ho he contar moltes vegades, jo quan tenia 15, 16 anys, si jo volia competir en l'escala i corda, jo no tenia campionats per a competir. Jo si volia competir tenia que anar-me'n al carrer si volia guanyar campionats tenia que anar a la, a la, a la, galotxa. I en la galotxa ahí sí que primava la força. Per tant, jo crec que hi ha hagut una època on molts jugadors que n'hi ha actual de l'escala i corda han eixit del carrer, han eixit de la, de la galotxa, eh, on, on era on se necessitava sobretot la força. No com a l'època del Robell, que el jugador que eixia d'escala de, de, i corda eren jugadors que s'havien format dins del trinquet jugant en aficionats més majors, eh, pues, jugant-se cinc duros o, o dos duros, eh, i clar, era una formació, una formació diferent. I, bueno, evidentment, la pilota, a pes de la pilota fet, però, però per a mi n'hi ha una cosa fonamental, i és que avui en dia s'està competint. I quan s'està competint, jo ho dic, a mi no m'importa fer el 15 més bonic o més lleig, a mi m'importa fer el 15. Per això Guillem diu lo de l'obrer de la pilota. Jo vull passar la pilota per damunt la corda. Si la passa justeta i l'altre l'arc lateral per terra, no ha sigut bonic el 15, però ha sigut meu. I jo vaig sumant, perquè el que estic fent és, és, és competir. I, i això fa, jo et dic, per però almenys en mi aquesta mentalitat fa que tot tirem molt cap, a la, cap al físic, cap a la mentalitat, i com ficava l'exemple que fique jo també en la, en, en la conversa en el rovellet, Jordan tenia una, una tècnica brutal. La clavava de tots els puestos però és que avui en dia, els jugadors que n'hi ha avui en dia a la NBA, no es fa falta, millor tindre aquesta tècnica perquè se tiren cap a dins a la zona i s'enfronten contra un pivot de, de, dos, de dos deu i són capaços d'enfrontar-se a ell en l'1 contra 1 i, i entrar a la canasta. No es necessiten tanta tècnica perquè físicament són capaços d'igualar-se en, en, en gent més gran. Tot ha evolucionat, jo crec. I, i en altres esports s'accepta, eh, però la pilota no s'accepta que, que s'aixatirà cap, a la, cap a la força. La qual cosa porta una altra reflexió i és, si ara els jugadors són més físics, reduir una altra volta el pes de la pilota com alguns demanen, l'únic que fa, això que faria que les partides foren totes a la galeria? O... No, a veure, no, perquè a la galeria no, perquè ja s'ha prohibit el tirar a la galeria. Si els jugadors diuen un dia una pilota de 46-48 grams per davant de volea són capaços de passar-la, que no van a fer una pelota de 40. Entonces, bueno, si volíem... S'obligaríem a buscar més el 15, a, a dirigir a la careta, sí, però, però jo crec que també se passaria amb més facilitat i ixa pilota. Estem parlant de mitjers que estires una pelota de 48 grams i te la tornen a volear més forta que bé. Eh, pues bueno, que no faran una pilota de 40, no? Te la van a tornar més, inclús hasta més fàcil ja t'he dit, reduir el pes, el pes de la pilota faria que s'obligàrem a buscar moltes més coses que no, no tingueren que basar-se en la pilota, però ja t'he dic, passaríem la pilota jo crec que amb més, amb més facilitat. Molt bé, i si voleu per acabar, alguna reflexió de cara al futur o alguna... Com ho veus? Com veus? O el futur de la pilota, que és una, eh, és una pregunta millor un poquet típica i a mi no m'agrada repetir preguntes típiques, però també és veritat que per a tancar l'entrevista jo crec que és una pregunta adequada. Portem molts anys en el món de la pilota volent, volent canviar i per unes coses i altres no... Mai s'ha tirat avant o mai s'ha volgut o a lo millor se m'ha acomodat, no ho sé. Però la pilota no pot seguir com està. N'hi ha voluntat de canvi. N'hi ha voluntat de canvi per part de l'administració, n'hi ha voluntat de canvi per part de, de, de, la, de, del món. De, de, de la federació, de, de l'empresa, de, de José Luis, que és el, una de les persones importants en el món de la pilota, però sobretot jo crec que hi ha voluntat de canvi per part dels jugadors. Els jugadors professionals, eh, les últimes reunions que hem fet, tenim voluntat de canvi. Volem canviar les coses, volem canviar el sistema, no volem seguir estancats en, en, ixe, en este món un poquet antiquat. Per tant, crec que és moment de que si tots volen canviar, que ens juntem tots. Que ens juntem tots, que s'escolten totes les parts Espero que no facin com ha passat altres vegades, que el jugador no se l'ha escoltat. Que se mos escolta els jugadors. Tenim, tenim ganes de canvi, tenim... I estem dispostos. Estem dispostos a, a parlar, a, a acceptar canvis i, i a proposar-ne. I crec que és el moment. Si no, si no aprofitem ara, que tots estem de, de la mateixa part, jo crec que la pilota no, tindria, no, té, no té un futur eh, de, de millora molt, molt gran. Seguiríem com estem i això ens portaria a, a cada vegada menys gent. Per tant, ho he dit moltes vegades, ho he dit a la federació, li ho he dit a, els que manen, li ho he dit a els jugadors, ho hem parlat moltes vegades, aprofitem, aprofitem que volem tenir ganes de canviar i, i parlem, parlem per a, per a solucionar les coses i que, i que vinga molta més gent al trinquet. Molt bé, doncs amb aquesta reflexió tanquem el programa d'avui i res, com, eh, convidem als nostres oients la setmana que ve que tornarem a estar a la represa com totes les setmanes. I jo agrair-li al meu tocayo l'amabilitat que ha tingut de vindre així a, a, a parlar amb nosaltres. Vosaltres. Vosaltres.